ikaw na huli kumanda ka sa akin. Ayoko na bibitin, kaya mabuti pa uuwi na lang. Hmm? Tagal ah! una. Narinig tayo. All troops deployed! Ah, uy, may explode dun sa... Naku Ba't sila nandito? Wait lang, wait lang. May nag-send ng star sa atin. Wait lang. Sino nag-send ng star? Cyrus RG, thank you for sending 25 stars. Ah! Oh my God! like Abundo! Stars were freaking up. What? I don't... What? Everyone Saturday night. Thank you! Thank you for sending uh, 20 stars. Oh my god, oh my god. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. <laughs> Hello, Mike Abundo. No, no, no. Wala si Mike. Oh my god. Oh! I killed X-Borg! OMG. Let's go MVP! Nibi. Ano? Hello? Nibi? Nibi. Uy, atras mo na kayo dyan. Yes, girl! Let's go, let's go, let's go! <laughs> oh my god, oh my god! Essa, essa! Pag ikaw huli, kumanda ka sa akin. Ang sakit mo ah. Ow! Ayun na po! Ayun na po! Ah! What the hell is nun! Our turret has been destroyed. Your team destroyed a turret. Uy! Ah! Yun! Please, please, what? Ano sabi ni Ryan Phil? Keep sharing, sabi ni Paolo James Eduardo. Thank you! Uy, ba't parang ang gagaling ng kalaban? Uy, tara, aray ko! Ouch! Ouch! Sakit! Sakit ni Nana! Kunin mo, kunin mo! Sayang! Sayang! Nice one! Wala pa tayong masyadong napupusa. Dalawa pa lang ah. Ay, nasa tayo? Ow. Ah! No, no, no, no, no! Don't leave me! No! AI kalaban. Eh, di wow! <laughs> Sakit! Aray! Aray! Ang sakit! Wait lang, wait lang. You, uh, uh, uh, uh, uh. Let's go! Let's go, guys! Oh, sakit! The gap Oh, thank you for sending me 50 stars, Jeffrey Arguelas. Thank you! Custom pa rin to, guys. In fairness, magagaling yung mga, mga kalaban natin. Aray, yung pusa! Aray, aray! Aray! Uy! Grabe naman! Aray! Wait lang, wait lang. Ah! Aray ko, sakit! <laughs> Nagulat ako! Dinalaw ako ni Antonio. <laughs> Ipis ba yon? <laughs> wait lang, wait lang. Shout out daw kay Roman Boton! Oh my God! Bakit? Bakit nana? Yung pusa na naman! Destroy the turret. Yung pusa ang sakit! An enemy has been slain. balat eh. Ah! <laughs> That's what I told ya. MVP! <laughs> Akala ko si Gusion na mag-MVP. Welcome to Mobile Legends!